thank you Друзья, добрый день! Сегодня мы завершили передачу нашего тренажера, который установили в Ростове. Теперь будет ТРН. Передаем ему бразды, эстафету, так сказать, по Ростову. И хотелось бы узнать у ТРН его ощущения, как все прошло. Ой, ощущения кайфовые, расслабленные. <laughs> И дальше больше интересного здесь. Так что милости просим, приходите, позанимаемся, расставим тело, мышцы, поправим здоровье. Поработаем с физикой и с...